головы Яркий свет на глаза Блики страсти и дым Алкоголь на руках Летишь кувыркалы Мутим фиш на ногах Мутим все, что хотим Да Балтик Лав Юлия, это зига будет брошена Я убираю поршень, если сегодня все можно Еще один день прожитый, ночь это будет прожена Пусть раны подзатянутся, что были погорежены Тут из каждой тачки валит мотив Светит стропоскопы, тут нас не